барвистому квітів лунає симфонія дня. До школи вертаються діти на вічну дорогу знанням. Нехай зігріває вас сонечко ясне, нехай кожен день вам скарби відкриває. Чекає у школі навчання прекрасне. Країна знань вас щиро вітає. Країна знань, хтось упевнено крокує її стежинами, хтось несміливо, а дехто й зовсім боїться заблукати. А є й ті, хто тільки сьогодні розпочне свою мандрівку. Це першокласники. Нам приємно, що наша невгамовна учнівська сім'я гостинно приймає славне поповнення. З кожним новим роком школа молодіє, бо приходять знову діти в перший клас, і радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Герасименко Ірина Володимирівна. чудових, незвичних кольорах людських почуттів. Ничего не поделаешь, называли тебя дошкаленком, а теперь первоклассный зовут, а теперь первоклассный зовут. Первоклашка, первоклашка. Привітайте гучними облисками наш перший клас. урочистий збір, хай стане світлим наше свято. Встрічаємо ми навчальний рік і всіх гостей вітаємо радо! Доброго ранку, вельми шановне зібрання, шановні батьки, гості, учні, запрошені. Промайнуло літо. Здавалося б, ми так ждали відпустки, ви так ждали канікул, але це все скінчилося. Ми сьогодні зустрічаємо 1 вересня, день знань, з чим я вас всіх і вітаю. Перш за все, я хочу звернутися до наших першокласників які ще не розуміють, куди вони прийшли, не розуміють, що їм тут робити, але вони. Хто заспаний, хто усміхнений, хто позіхає, але вони всі різні. Це велика наша сім'я. Тому я сподіваюся, що ми всі дружно школою їх привітаємо. Привітаємо! Побажаємо їх успіхів і сподіваємося, що вони гідно віллюються в наші ряди, ряди нашої сім'ї, нашої школи, 109 Ну а тепер я хочу звичайно сказати, що це останній перший дзвоник для нашого 11 класу. Вже ніколи-ніколи, перший раз і останній раз заходити ви на лінійку не будете. Тому я хочу побажати вам, щоб ви остаточно визначилися із своїм вибором у житті. Як найкраще склали державну підсумкову атестацію, склали зовнішнє незалежне оцінювання. Ну і вибрали той шлях, який ви вважаєте найкращим для вас. І нехай ваші мрії здійсняться. І на завершення я хотів би подякувати всім батькам, які сьогодні завітали до нас до школи, за вашу підтримку, за підтримку ваших дітей, за підтримку школи, за те розуміння, з яким ви ставитеся до проблем ваших дітей і до проблем школи. Всіх вас ще раз зі святом і всього найкращого. Дякую.